hello and welcome friends diamond pattern बनाना है अगर पाइथन में तो कैसे बनाएंगे उसके लिए कोड लिखा है मैंने आप देख सकते हैं यहां पर ये कोड लिखा है मैंने हाइट दिया हुआ है अब जो भी यूजर हाइट देगा उसके मुताबिक ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इसके लिए मैंने रेंज डेटा टाइप का भी यूज किया और फॉर लूप का यूज किया है तो यहां पर इस प्रोग्राम को जरूरत है चलाने की तो ये चला दिया मैंने प्रोग्राम को और अब यहां पर हाइट में देता हूं ट्वेल्व ट्वेल्व लिखा मैंने तो यहाँ ट्वेल्व लाइन का डायमंड पैटर्न प्रिंट हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर ये डायमंड पैटर्न प्रिंट होकर आया हुआ है देख सकते हैं ये डायमंड पैटर्न ठीक है अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करवाता हूँ तो यहाँ से रन करवाया अगर मैं फाइव देता हूँ तो फाइव लाइन का ही डायमंड पैटर्न हमें मिलेगा प्रिंट होकर के यहाँ नहीं देना है यहाँ पे देना है हमें तो ये फाइव दिया हमने और ये देखिए ये फाइव लाइन का डायमंड पैटर्न हमें प्रिंट होकर मिल जा रहा है तो ये डायमंड पैटर्न कुछ इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी thank you for watching this video